सब्सक्राइब करें यावर यूट्यूब चैनल टेक्निकल हेनिंग को और प्रेस करें बेल आइकन और देखें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले हेलो फ्रेंड्स मैं हूं अबुल चलिए आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं how to hard reset wifi password चलिए इस प्रोसेस को जानने के लिए मेरे वीडियो को शुरू से आखिर तक पूरा देखें हम डिटेल बताएंगे कि हम लोग वाईफाई पासवर्ड रीसेट क्यों करते हैं और ये कैसे करते हैं ठीक है जी हाँ तो सबसे पहले आपको क्या करनी है आपको अपने ब्रॉडबैंड को क्या करनी है सबसे पहले ये देखिए मेरा ब्रॉडबैंड है ये ठीक है ये मेरा राउटर है ठीक है घर का ये राउटर है राउटर में क्या करनी है सबसे पहले पावर लगाइए इसे देखिए पावर देखिए मेरा लगा हुआ है ठीक है पावर लगाने के बाद यहाँ पे अगर ये बटन ऑन है आपका राउटर जो फुल्ली ऑन होना चाहिए ठीक है ये देख सकते हैं मेरा राउटर ये ऑन है ऑन होने के बाद आपको क्या करनी है यहाँ पे ये ध्यान दीजिए यहाँ पे देखिए आपके अभी कोई भी राउटर आपके पास जो होगा उसमें यहाँ रिश्ते देखिए आर एस टी यहाँ बटन दिख रहा है ठीक है यहाँ पे ये छोटा सा बटन है अब इसमें अगर कोई भी छोटा सा टुकड़ा अगर इंसर्ट करेंगे जैसे मेरे हाथ में पिन है अगर यहाँ पिन इंसर्ट करूँगा उसके बाद ये रिसेट होगा तो आपके जो राउटर है इसमें कहीं भी इधर भी भी हो सकता है और कहीं भी आपके राउटर पे आर एस टी का एक बटन लिखा बना होगा ठीक है या तो किसी तो दूसरे तरीका होगा लेकिन वो रिसेट करके बना होगा तो आपको क्या करना सबसे पहले एडमिन का पासवर्ड हम रिसेट की इसको आर e क्यों करते हैं पहले ये बता देता हूँ अगर आपको एडमिन का पासवर्ड अगर आप भूल गए हैं जिस तरह से मोबाइल का पैटर्न आप भूल जाते हैं तो उसे आप हार्ड रिसेट करते हैं उसी तरह से अगर राउटर का पासवर्ड अगर आपको भूल गए हैं वाईफाई का नहीं राउटर का जो इंटरफेस जैसे आपको इंटर करनी है राउटर के अंदर आपको कन्फिगर करनी है किसी को तो उसके द्वारा आप उसके लिए आपको ये हार्ड डिस्ट आपको करनी होती है ठीक है तो हार्ड डिस्ट करने के सबसे पहले क्या करें आर एस टी पे क्लिक करनी है आर एस टी पे क्लिक करने बाद आपको कंटिन्यू एक सेकंड से लेकर आने की तीस सेकंड तक कंटिन्यू आपको प्रेस करनी है ऐसे ही उतना टाइम लगता नहीं है दस सेकंड में काम हो जाएगा तो देखिए मैं इस पर अभी एक पिन इंसर्ट कर रहा हूँ देखिए यहाँ पे पिन इंसर्ट करने के बाद थोड़ा सा प्रेस कीजिए प्रेस करने के बाद आपको दस सेकंड तक वेट कीजिए देखिए मैंने डाला हूँ और देखिए थोड़ा सा वेट कीजिए वेट करने के बाद ये रिस्टार्ट होगा ये देख सकते हैं मेरा राउटर रिस्टार्ट हो गया मतलब आने की मेरा जो रिसेटिंग प्रोसेस है ये हो रहा है आप पिन को हटा दीजिए वहाँ से आप देखिए मेरा राउटर स्टार्ट होगा ये देख सकते हैं मेरा राउटर रिस्टार्ट हो गया मतलब आने की मेरा जो रिसेटिंग प्रोसेस है ये हो रहा है आप पिन को हटा दीजिए वहाँ से आप देखिए मेरा राउटर स्टार्ट होगा जी हाँ तो अब देख सकते हैं कि मेरा राउटर जो है फुल्ली स्टार्ट हो गया है अब हम मुझे ये जाननी है कि मेरा जो राउटर का जो आईपी एड्रेस है डिफ़ॉल्ट क्या है आपके पास अगर इसका यूज़र मेन्यूअल अगर होगा तो वहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं कि आपका जो डिफ़ॉल्ट आईपी एड्रेस है वो क्या है वन है या वन है ये दोनों में से कोई भी डिफ़ॉल्ट आई एड्रेस हो सकता है या तो कोई दूसरा भी होगा तो आप उसे यहाँ पर यूज़र मेन्यूअल में जाकर चेक कर सकते हैं अब आपको क्या करनी है आपको इसको आईपी चेक करनी है और चेक करने के बाद आपको अब उसको वाईफाई को रिसेट यानी मॉडिफाई करनी है पासवर्ड मॉडिफाई करनी है एडमिन का पासवर्ड पासवर्ड लगानी है आपको अभी ही अब क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ जैसे अगर आपके पास केबल अगर है जैसे आपके पास केबल है तो केबल को आपको अगर कंप्यूटर से रिसेट कर रहे हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे यानी E T H one E T H two इस पर दोनों में से कोई किसी में भी लगाइए आपको इसी तरह लिखा होगा ठीक है अब लगाने के बाद आपको क्या करनी है जैसे मैंने कंप्यूटर से कर रहा हूँ तो कंप्यूटर से भी यहाँ लगाने के बाद कंप्यूटर से कंप्यूटर का यहाँ पे आप लगा सकते हैं जैसे मैंने कंप्यूटर का देखिए यहाँ पे मैंने डाला हुआ है ठीक है और डालने के बाद ये कंप्यूटर में लगा हुआ है जिस तरह से यहाँ पे देखिए इस साइड पे देखिए ये देखिए ये मेरा केबल जो है ये मेरा गया हुआ कंप्यूटर में वो राउटर से आप यहाँ पे जैसे बताता हूँ जैसे ये वाली है इसको मैंने आसानी से यहाँ पे लगा देते हैं ठीक है ये देखिए लग गया है उसके बाद मैंने क्या करनी है बताता हूँ आगे उसके बाद आपको क्या करनी है अभी मैं आपको फ़िलहाल बताता हूँ मोबाइल से आपको मोबाइल से एक्सेस कैसे करनी है मोबाइल से एक्सेस करने के लिए सबसे पहले आपको क्या कीजिए अपने मोबाइल से वाईफाई को ऑन कीजिए ऑन करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं हम अपना वाईफाई जो है सो ऑन कर रहा हूँ ऑन करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं जो जो होम ब्रॉडबैंड है ये ये देख सकते हैं कि यहाँ पे आ गया है ये बिल्कुल ओपन है ठीक है अब क्या करता हूँ इस पर मैंने क्लिक करता हूँ ये मेरा कनेक्टेड हो चुका है कनेक्टेड हो गया अब क्या करता हूँ मैं सेटिंग में जाता हूँ सेटिंग में जाते हैं सेटिंग में जाने के बाद सेटिंग देखिए सेटिंग में आया सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेरा वाईफाई है होम ब्रॉडबैंड ठीक है ये होम ब्रॉडबैंड है इस पर आप क्लिक कीजिए क्लिक करने के बाद आपको क्या करनी है ये सेटिंग बटन पे क्लिक करनी है सेटिंग बटन पे क्लिक कीजिए क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपका जो वाईफाई का जो ये मेरा मैक एड्रेस मोबाइल का ये मेरा मैक एड्रेस है ठीक है और ये मेरा वाईफाई का जो है मेरा ये मोबाइल का जो वाई जो मिला है मेरे आई एड्रेस ये मेरा वाईफाई का आई एड्रेस है 192.168.1.3 ये मेरा मोबाइल का है और आपका जो मेरा राउटर का जो होगा सो 192.168 यानी 1.1 यानी सबसे स्टार्टिंग का जो आईपी एड्रेस होता है वो राउटर का बाय डिफ़ॉल्ट होता है ठीक है यानी डिफ़ॉल्ट गेटवे आणि वन अगर जीरो डॉट अगर थ्री है या फोर है या फाइव है यानी आपका राउटर का जो पहला आईपी जो है आपका डिफॉल्ट गेटवे का one ninety two one sixty eight zero dot one होगा तो आप इसे अपने राउटर का मेन्यूअल में देख सकते हैं या तो आप अपने पास कंप्यूटर अगर यूज़ कर रहे हैं तो एडवांस आई स्कैनर उसके स्कैन कीजिए स्कैन करके आपको आई पता चल जाएगा कि आपको कैसे आपको आई आपका आईपी क्या है उसे एडवांस आईपी स्कैनर से अपना स्कैन करके अब चेक कर सकते हैं अब अब हमको क्या करनी है इसको लॉगिन करनी है राउटर पे ठीक है अब मैं लॉगिन करके बताता हूँ कैसे लॉगिन करनी है लॉगिन करने के बाद मैंने आपको चेक कर लिया है कि मेरा आईपी क्या है उसके बाद क्या करनी है आपको जाने सबसे पहले आपको ब्राउज़र पर ब्राउज़र पर जाने के बाद यहाँ पर आप टाइप कीजिए जैसे मैंने टाइप कर रहा हूँ वन वन डॉट वन ये मेरा राउटर का पासवर्ड है ये सॉरी आईपी है अब करने के बाद ये देखिए मेरा से ये ओपन होगा ठीक है थोड़ा सा वेट कीजिए मैं अगेन लॉगिन करके बताता हूँ यहाँ पे आए आने के बाद यहाँ पे आपको टाइप करनी है one ninety two dot one sixty eight one dot one ठीक है उसके बाद क्लिक कीजिए क्लिक करने के बाद ये देखिए इस तरह से आपका ये खुल जाएगा ठीक है अब खुलने के बाद यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे यूज़र आई यहाँ पे यूज़र जो आईडी होता है ये आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड मांग रहा होगा ठीक है तो आपको यूज़र आईडी में आपको डालनी है बाय डिफ़ॉल्ट एडमिन होता है A D M I N admin ठीक है आप देख सकते हैं और जो पासवर्ड जो होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट एडमिन होता है A D M I N admin उसके बाद क्या करनी है आपको लॉगिन करनी है लॉगिन करने के बाद ये देखिए मेरा राउटर जो है सो लॉगिन हो गया है अब लॉगिन होने के बाद आपको क्या करनी है सबसे पहले सेटिंग पे आइए सेटिंग में आने के बाद बेसिक सेटिंग पे आइए बेसिक सेटिंग में आइए आने के बाद यहाँ पे देखिए वायरलेस सेटिंग है वायरलेस सेटिंग पे आइए और ये देखिए मेरा होम जो ब्रॉडबैंड है ये मेरा बिल्कुल ओपन है मैं क्या करता हूँ इसे नेम को भी चेंज कर देता हूँ पहले मैं ठीक है टेक डाल देता हूँ उसके बाद ये मेरा ओपन है सिक्योरिटी मोड में अभी इसको क्या करता हूँ मैं पासवर्ड लगा देता हूँ ठीक है पासवर्ड में डब्ल्यू पी ए ये करके पी एस के कर देता हूँ यार पासवर्ड में यहाँ पे चेंज कर देता हूँ पासवर्ड में डाल देता हूँ one two three four five six seven eight और एट द रेट आप जो मर्जी चाहें आप यहाँ यूज़र डी में डाल सकते हैं जो वाईफाई का जो नेम होगा आपका टेक है और आप कुछ भी डाल सकते हैं पासवर्ड में यहाँ पर कोई भी डाल सकते हैं और सिक्योरिटी अथेंटिकेशन में आप कोई भी ले सकते हैं उसके बाद आपको क्या करनी है सबमिट पे क्लिक करनी है सबमिट पे क्लिक कीजिए तक ये देखिएगा ये मेरा आपका सबमिट हो जाएगा ये देखिए थोड़ा हिडन हो गई यानी कि ये सबमिट हो गया है तो ये आपका इस तरह से हो गया अगर आप चाहें कंप्यूटर से देखने के लिए तो आप कंप्यूटर से भी आप ट्राई कर सकते हैं सेम प्रोसेस है एडवांस आईपी स्कैनर से अपना आईपी को स्कैन कीजिए और इसी यही method same to same method को अपना क्रोम ब्राउज़र में टाइप कीजिए आपका जो सो होम पेज खुल जाएगा और आप उसे आसानी से कर पाएंगे तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपका हेल्पफुल होगा लोगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए और इस वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल या सुझाव हो तो नीचे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा हम आपका रिप्लाई देने का पूरा कोशिश करेंगे दोस्तों और दोस्तों अगर आप मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा क्योंकि हम जब भी कोई टेक्निकल रिलेटेड वीडियो अपलोड करेंगे आपको आसानी से पता चल जाएगा और आप उसे देख पाएंगे दोस्तों